दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है एक ऐसी डिवाइस जो दुनिया के हर मिलिट्री सैटेलाइट को कंट्रोल करती है ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की अब चार वहां की खतरनाक मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है like I'm assuming it's a line on the map. Yeah, so this line right here. So it yeah. looks like it has Delhi. Uh, I think Delhi's it's, probably it's, above there, maybe Punjab.